Hello, I'm Stan。今天跟大家分享的是一道非常下饭的黄金豆腐堡，就让我们开始动手做做看吧。首先要把黑木耳、金香菇、红萝卜、姜切成丝。金针菇的部分我们只需要三分之一就够了。豆腐的部分，将豆腐切成条状。 将豆腐下锅油炸，另外准备锅子来进行爆香的动作，把姜丝以及香菇片进行爆香，翻炒过后，放入红萝卜丝、黑木耳、金针菇以及一些兮兮的水，并加入素蚝油、盐巴、砂糖、胡椒粉、九层塔。当豆腐炸成金黄色后，就可以起锅，加入太白粉水进行勾芡。 如果你喜欢九层塔的香味，也可以多加一些。最后淋上少许的香油。OK，我们今天的黄金豆腐堡完成喽！感谢您今天的收看，我们下次见。